van Stamppot, lekker. Zo. Smakelijk. Wat is er nou gebeurd in het zwembad? Akuba. Akuba? Is dat niet... Nee, dat is niemand. Ik ben trots op je zoon. Mijn zoon, afgestudeerd aan de universiteit, master in economie. En ook nog onder top of his game bij de baas. <laughs> Of beter gezegd, onze baas. <laughs> Zometeen heb jij een vrouw en een kindje en woon je in een van de mooiste huizen van Bussen. Ja, jij bent op de juiste plek.